Sampai aku tutup usia Kan ku jaga hatimu Sampai aku tua Walau keriput di pipimu terlihat Takkan goyahkan cintaku yang ber begitu kuat Aku tercipta olehnya Untuk selalu cintai kamu Beri aku kesempatan membahagiakan dirimu Kamu tercipta olehnya Untuk selalu aku cintai Genggam erat tangan ini Jangan sampai kau lepaskan Sampai aku tutup usia Kan ku jaga 一样。